今天我们要做一个防守反击的组合练习。很多朋友说该格挡、该躲闪、该拨开的时候反应不过来，于是我们串成一套组合让你练习，而且你也可以减脂。OK，一开始呢，先把每一个防守反击先单独练，然后再把它串起来。你说想看细节，不好意思，做太慢的话，讲太多的话，你们就划过去了。所以感谢收看这期啊。 当然不会就这么结束。手稍微有点伤，所以我们稍微轻一点啊。来，中扫踢，我格挡反击，好，躲闪反击，他踢我，躲闪反击，好，左腿踢我，carry 拨开反击，嘣，我接腿反击拳来一拳，嘣，扔开扫踢反击，OK。